Jubilee Women's School started in 1999. This year, 2015, we're interviewing former students about their progress since they graduated. Candida Davila now works as a radio presenter and journalist for a local radio station in Esteli. We asked her how the Esteli Women's School helped her develop her career. Bueno, eh, primeramente pasé muchos años sin estudiar. Pasé alrededor de 12 años antes de llegar a Siscun sin estudiar y eh, fue difícil eh, retomar los estudios. Y en Siscun me encontré con la con la, eh, el privilegio de tener quien me diera un seguimiento de más de cerca, porque había momentos que tal vez yo me desanimaba, ya no quería continuar y con la ayuda verdad de la atención psicológica que nosotros recibíamos en, en en ese momento, este, me sirvió mucho. También eh, habemos muchas mujeres, muchas mujeres jóvenes que pasamos diferentes situaciones en nuestras vidas que de cierta forma esto nos, no nos permite avanzar en, en lo que tiene que ver con lo que es la educación y en CISCUM encontramos esa respuesta nosotras, yo y todo el grupo de mujeres que salimos en, el mismo año que yo. No es solo el tener el título, sino de cómo nosotros vemos, empezamos a ver la vida desde, otra, desde otras perspectivas, se nos abren puertas, tenemos más posibilidad de estudiar en la universidad y se abren puertas también para nuevos empleos, mejores empleos y ser mejor y también ser de cierta forma eh, más aceptada dentro de la sociedad. Al tener el bachillerato este, obtenemos también lo que es una, mejor posición dentro del, trabajo. Antes, anteriormente yo era más insegura y ahora el hecho de, después de todo este proceso que vivimos por, eh, dentro del, de CISCUM, eh, nos apropiamos más de, de quienes somos, aprendemos realmente a conocernos nosotras como mujeres, como estudiantes y nos hace sentirnos más seguras, con más seguridad dentro de la sociedad y con el medio que nosotros nos relacionamos.